Hello，大家好，我是王刚，今天我要教大家做麻婆豆腐的家常做法。首先，我们选择嫩豆腐四百克，然后把豆腐切成一点二厘米左右的小正方形。首先，在豆腐碗中加入适量的盐，碗中倒入九十度的开水，将豆腐浸泡五分钟备用。豆腐用盐开水浸泡之后，可以有效去除豆腥味，去除腥味的同时，还能使豆腐更加的滑嫩。首先，我们选择鲜牛肉五十克。 然后把牛肉切成大小均匀的牛肉粒备用，最好选择带一点点肥油的牛肉，这样的牛肉末炒出来才不会发柴，吃起来才会更香。麻婆豆腐的配料有切好的牛肉末、蒜苗、小葱、郫县豆瓣酱、永川豆豉、姜末、蒜末、辣椒面和泡好的豆腐。首先，我们把泡好的豆腐沥干水分备用。锅烧热以后，加入适量的油滑锅。 划好锅以后，将热油倒出，锅内加入适量的底油，烧至四成热，然后牛肉粒下锅，小火爆炒一分钟。一分钟以后，加入适量的青花椒，继续开小火煸炒一分钟。这一步的目的是让花椒中的麻味和牛肉末的香味充分地融合在一起。牛肉末炒香以后，加入豆瓣酱和永川豆豉，然后继续开小火炒香，炒出红油。 豆瓣酱炒香以后，加入姜、葱末和辣椒面，小火翻炒几下，将辣椒面炒香以后，加入适量的清水。然后我们下一步开始调味，加入适量的盐、味精、花椒面、胡椒粉和一点点的白糖，再加入适量的老抽调底色，然后将豆腐下锅，小火烧至四分钟。 第二分钟的时候，锅中加入适量的水淀粉勾成薄芡。第三分钟的时候，将锅离火，加入少量的水淀粉进行第二次勾芡。小火烧至第四分钟的时候，再次将锅离火，再次加入适量的水淀粉进行最后一次勾芡。勾芡的过程中，必须用勺子轻轻的推动豆腐，以防止粘锅或者烧糊。 最后淋上少许花椒油即可装盘。最后撒上花椒面和大蒜叶，麻婆豆腐就制作完成。想知道麻婆豆腐为什么需要离火勾芡的粉丝朋友们，可以关注作者在评论区的回复。本期视频到此结束，喜欢我的作品可以关注头条号美食作家，我是王刚，咱们下期见。